ゆで卵を用意しましたさっきと違う取り出していきます、はいはい、ゆっくりねっていうことがなるっていうはいゆで卵もなると